por aí. Shakemov, Asanzar Kuraev 2020 Că de anul spetăți Suzan, Suzan Beck. Така, Честа нова година. Не бях въвиждал от много време. Благодаря ви за това, че ми дадахте време да се почина. Но също дали се почувах. Ето какво може да очаквате през новия сезон на Петър за Малко, много малка част от това какво Така, днес се чух с един стар приятел. Реджеп Кихая. Реджи. Реджи ми каза, че има нови вайрал лайфхакове в TikTok. Днеска батко ви ще тества лайфхакове. Окей? Okay? Първият лайфхак а, между другото, за тези от вас, които ме следваха през цялото време, защото почти месец не бях активен в YouTube, за тези, които ме следваха в Instagram а, и от последното стори, благодаря ви, добре съм, всичко е наред, Продължавам към видеото. Първия лайфхак е как момче слага в кофа с вода свещ и доказва, че може да има огън под вода. А, не знам обаче колко лайфхак е това. Ама е интересно, затова ще го пробвам. Така, първо ни трябва една кофа. Или, не, не е кофа. Ай, ще вземем на майка от него. Това. Няма да го вземем, защото не съм го измил. Това ще стане. Върху това ще сложим свещ. Окей? Okay? Чайте, намира срещу, обаче. Намерихме срещу. Така, идеята е... Ама, това момчето. Първо е пали ли? Добре, ай, първо ще запали. Ако се запали, ще е хубаво. О, окей, запали се. Така, слагаме го това тук и се опитваме да не потъне. Добре. Добре. Окей. Okay. Сега ни трябва чаша. елементи наистина. Ма, как? Как сега да... Е? What? Представях Представяхме сега да гръмни си. Окей, okay. ами... Какво да кажа? Ам, готино, ефикасно, и със сигурност не е лайфхак, ама ей, готино е. Втория хак е за изобличаването на всяко едно момиче. Как ви изглеждат по-големи дупитата? Момичето, опа е. Момичето обяснява стъпка по стъпка как първа стъпка. Отиваме така, и така. А не е толкова лесно обаче. Първа стъпка. Така. Всъщност не, ще си направя една нормална снимка. Окей. Okay. И сега, първа стъпка, отиваме наляво и си даваме... Oh, wow. Окей. Mm. Ами, лично аз... Лично аз виждам огромна разлика. Damn, boy, Изобличени сте. Е хак, и това мисля, че е най гостният хак, защото батко ви обича пица. И вижте тази как е прави. Обяснява ви как да се направим пица. Слагаме четири лъжици супени лъжици а, много. Не знам колко... От... Да, изпуснах вече. Добре. Сега, какво да направим? Трябва да използваме чаша. Ама, батко ви има две чаши. Оставите, че си правя реклама на моя мърч. Тази чаша много внимавайте като я слагате в микроволната, защото така се опарях зверски много. Просто това е някакъв метал и не ви препоръчвам да си топлите нещо в нея. Затова ще вземем другата чаша на заркове. Ще игнорираме, че я взимаме от тук. Тя е чиста, не се притеснявайте. Всичко в кухнята на заркове е чисто. като нова. 4 лъжици брашно. Слагаме една, две, тая чаша, окей, три и четири. Това е четвъртата, не броим, но да, една осма не знам какво е, но естествено, понеже аз съм професионален запач, на мен не ми трябват такива неща. Това е една осма. Добре, бак половина. Е, една осма, да. Ето, една осма хора. Чиста е една осма. Три лъжици мляко. Една, две, три. Ще сложим още малко. Айде, остава много така. следващата стъпка е да сложим маслинено олио. Ние нямаме захитен. Нали знаете, от едно време помните е, далечната 2019 година. Зарко, разбира се, намира вариант за всичко. Уу, окей. Днеска си казах, че няма да тренирам, а познайте, днеска ще тренирам предмишница. Не знам, според мен се получава. Така, последната стъпка беше... А да, слагаме с, соса и кашкавала. Добре. Шаураут на баба и дядо за това, че ми пращат томатен сок. Благодаря баба и дядо. Така. Малко по-тъчен е соса, ама слагаме... А, да, кашкавал. Забравих, просто да слагаме. Ще сложим така 3-4 кг. До половината излезе вънка. Това ми е любимата закуска. В смисъл, Буквално се нарича закуска. Знам дали ще видите. А, как ти да е? Слагаме... Не знам колко... Е. Оф, аз трябваше да махна лъжицата. Аз съм скептично настроен. Две минути. чакане. Представете ли сега да се пари? А, между другото, не знам дали знаете, но <laughs> Зарко Пираев има и магическа чаша, която току-що стана бяла. От черна стана бяла. Така. Добре, кажи ми, че това не изглежда вкусно. Сега, изглежда малко на помия, но от толкова да стане толкова, в момента наистина. Като за 2 минути и като за още 3 минути приготвяне. Мисля, че заслужава. Така че този хак е одобрен от кухнята на Зар Корея с така. За следващия хак аз съм си пуснал таймер, който пред няколко секунди. Има още малко време, но естествено аз съм овен, не чакам. Трябваше да го оставя за няколко часа. Сега ще ви покажа видеото. Момчето какво прави? Изважда шише вода, което е сложило за около час 45 минути. И стиска го и се вледенява. Не знам е това нещо, е, не знам как става, но в момента ще го пробвам. Едно от тях виждам, че не... Е. Така. В момента наистина. Момчето го стисна. Само, че аз знам, че дори да го блъснеш, пак ще се получи. Окей, okay. елате, елате, елате, елате. Вижте, получиха са кристали вътре. Добре, вече няма да стане, но се получиха кристали. Не пива алкохол, знаете. Просто имам такива чаши. Което е готино. Само, че не знам тези кристали дали бяха вече готови. Но според мен не бяха. Не знам дали се вижда, но тук няма кристали, няма нищо. Окей. Okay. Daddy, chill. Um... абсолютно нищо не стана. Този лайфхак, който всеки ден ще използвате, ам... одобрявам. Сега, следващите няколко лайфхака са навън. Така че отиваме навън. Добре, намерихме такива машини. А, единствено и само в Бургас знам, че има тук. Другаде не знам. Трябват ни Мислех, че това са бомбони, ама не са, т.е. дъвки, ама не са. И да проверим, няма нищо. Няма нищо. Сега, трябва да ни... Първо ще пробвам с 50 стотинки. Трека е не един път да го завъртим, а няколко пъти преди да завъртим. Три пъти. Поне така показваха на видеото. Тоест, един, два, три, 4, 5, 6. И... Едно. Окей, okay. втори опит, само че с дъвки. Един път, два пъти. О! Излязаха няколко. Окей, okay, штурам пак. Искам да опитам пак. Само, че с тези. Защото с това мисля, че се получи. Обаче имам два лева, отивам да ги разваля, ще дойда. Развалих ги. Втори опит. Един път, два пъти, три пъти, четири пъти. Не, мисля, че няма да се получи. Човека натиска 2 и 3. После натиска едно. 12 и 13, само че не нямам 12 и 13. Тоест последните цифри 8 и 9. И последната цифра. И сега трябва да си избера каквото искам. Първо искам номер 55. съм се като идиот, не знам защо го пробвах. Това бяха всички хакове, които исках да споделя с вас. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, последвайте ме в Instagram. И набързо искам да ви благодаря за това, че ми дадахте възможността да си почина малко време. Но през това време всъщност направих много нови видове на мърч. Новият мъч на Зарко Раев. Купете сега от линка долу. Погледнете го това момче, как носи своята тениска. Щастлив, усмихнат защото знае, че мърчът Зарко Раев е удобен, хубав и никой няма такъв. Купете сега на отстъпка от пълната цена. Линк долу в описанието. Още веднъж, благодаря ви за подкрепата. Пожелавам един успешен, хубав, лек ден и Добре дошли на 5 с Зарко, сезон 2.